大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的直播。今天老师两个不一样，第一个就是我们背景不一样了。哦，老师发现有一位新来的一个 YouTuber 啊，他就做了跟老师一模一样的布景啊，他当然也是讲一些历史故事的，那他用跟老师一模一样的背景。 他说：“哎，这家伙讲的不怎么样，我一定讲的比他好。那我只要学他一下就可以了。说他用一模一样的背景，那么老师就改了一下，对不对？这个是老师以前去中国云游的时候啊，在好像在苏州还是在上海某一个古籍里面哦所拍到的。说这个是有我的著作权，不要翻拍，好吗？开玩笑的。” 那第二个就是说，老师今天换了一个衣服，原先天气变冷了，大家也要去注意到了我们天气的变化啊，不要小以为我们战胜了新冠，好像中国跟台湾战胜了新冠肺炎，我们就没有事了啊，千万不要这么想，流感还是很可怕的，好吗？记得一定要保暖，然后这样才能够让保持我们的健康。 好，那我感谢各位今天收看我们直播哦。我老师还是再说一下，我们秋季的南北斗补运法会将会在下周五截止报名，所以有要参加的朋友啊，请在下方的说明栏位之中找到报名的方式。时间一超过，老师绝对会关掉，因为这一次报名的人比较多，所以是说老师要提早把它收官，准时收官了，没说提早收官，准时的收官。然后呢，老师要赶快把造册跟书文都做好，这需要非常大的一个工作时间，好吗？ 那我们今天直播也分成三段哈，首先谈到我们的世界世界上的疫情的变化，疫情很重要，千万不要以为哈好像家里没事，外面就没有事，不是这样的。整个世界，我们要先了解到，我们才能够从这里面找到我们生存之道或者是商机。那第二个呢，就谈到美国大选的影响。第三个，我们要谈到了美国与欧洲到底要怎么样来处理我们台湾。 台湾问题啊，其实在我们的眼中看好像很大，但是在其他地方来讲，台湾问题啊就跟亚美尼亚跟亚沙拜疆一样，打起来死你家的人是没有关系的。重点是我们要何以自处，这个东西是很重要的，好吗？好，那我们不多说，我们首先来看看疫情。在疫情方面呢，我们先看到欧洲，欧洲的疫情啊，目前欧洲最严重的新冠疫情灾区是西班牙，确诊人数啊，他们已经突破了一百万这个数字。 大家可能没有太大的感觉，说一百万到底是多少？反正欧洲这么大，对不对？有什么关系呢？老师举例一下好了。西班牙的总人口数大概就是四千七百万。如果你不知道比例，我们可以想一下，以台湾这样大的一个国家，啊，我们台湾是国家，中华民国。如果台湾现在的本岛有五十万的病例，那我们的社会将会变成什么样子？ 而目前瘟疫科举榜上的瘟疫状元是谁呢？第一名第一甲当然还是美国独占去鳌头，榜眼是印度，探花是巴西，后面紧跟上的就是俄罗斯以及阿根廷，也没有轻言放弃。当然，刚刚提到的西班牙也总算在欧盟中崭露了头角，成为世界排名第六、欧盟排名第一的确诊人数。 在过去的历史中啊，西班牙曾经拥有过了无敌的舰队来称霸整个世界。斗转星移，今日的西班牙最著名的就是他们的国债以及新冠确诊人数，成为世界知名的要件了。但是意大利跟法国啊，以及爱尔兰，他们并没有打算让西班牙赚美于钱，所以啊，疫情都几乎是完整的覆盖这些人口较为广大以及稠密的大都市。而爱尔兰是在欧盟中。 近期第一个重启封锁的大城市，在欧盟中啊，比较理性治国的德国总理梅克尔最近也跟德国的百姓去说了一件事，什么呢？说的是，如果你们再不懂得自律，再不去维持这个社交的距离，并且尽可能的在你有可能有症状的时候在家隔离，无论你是感冒、流感任何状况，你都在家里隔离。 那么，如果你不做这件事，他会别无选择的来重启封锁。这对于什么呢？还特别有意思呢？这对德国境内的反政府组织，包含了新纳粹等等的团体，无疑是一个好消息。因为别人的痛苦就是他们成就的本钱。任何的在野的政治团体呀，无不期待着现在的国家是一个百业凋零、民不聊生的状态。无论是什么状况，都是这样。 因为他们这样才有办法有功成名就的机会，无论是封建社会、民主社会，甚至是社甚至是社会主义的社会，都是这样。你看，在中国海外有一些的团体，不就希望的三峡大坝能够溃堤，十六亿人，他们可以额手称庆吗？这就是这样的一个概念。而德国目前每日新增的病例啊，已经达到了一万人，也就是每八千三百个人中就会有一个人确诊，而这个是每一天这样的几率啊。 必须每一天都要去面对，而这还是欧洲的防疫模范生德国所做出来的数据。而这场秋冬的号角，防疫的号角才刚刚响起，德国百分之六十的重症病房已经被新冠肺炎的患者所占满了。而在德国的邻居丹麦也因此对德国重启了对它封锁的边境状况。那么，我们要继续看到一件事：西方国家面对了这一场。 在原发地点远在远东，几乎在天涯海角的中国，都已经可以说是几乎七成以上的社会运作都已经恢复的状况之下，为什么这些西方国家还深陷在这个疫情死胡同之内呢？在上个周六啊，西方的单欧洲啊，光欧洲好了，欧洲的单日新增的确诊人数有记录的，各位要记住，有记录的已经超过了十三万人，每一天。 而疫情的正央或许早就在二零二零年的五月的时候，就已经从远东的中国移转到了欧洲，因为以目前的病毒株而言呐，在美国肆虐造成榜首状元的美国，它里面的新冠疫情的病株主要的病毒株种类是来自于欧洲的，所以说他一直骂中国，但是他的病毒是来自于欧洲的。而在法国啊，它单日就突破了四万例的新冠疫情的确诊人数。 根据了科学统计，我们要用科学来看，每十万人的统计样本之中，新冠病毒的传染力已经增加了百分之四十。目前法国有两千多人是属于重症的部分，住进了加护病房。而法国现在总人口有多少人呢？我们就要知道这个比例，我们才知道它到底严不严重。法国现在的总人口约为六千七百万人，还是没什么感觉吗？老师举个例来说好了。 例如以台湾作为换算，等于现在每一日、每一天，台湾会新增一万个确诊病例。如果这个比例啊，每一天哦，不是每一个月，也不是从开始到现在，这个比例，你你有没有比较有感觉？如果是发生在台湾，每天一万个人，你有没有觉得很恐怖？而其中里面有七百个人已经住进了加护病房，需要靠呼吸器来维持他的生命，否则他很快就要去见上帝了。 这个就是这样的比例，是一个非常值得我们去警惕的一个数字。很多在海外的朋友，他可能觉得他自己的社区没有毛病，他就觉得，哎，老师你想太多了，我们这边没什么事儿，没事的，没毛病的。但是事实上，数字告诉我们毛病大着呢。而在法国啊，他们的总统你帅气又年轻的马克宏宣布了宵禁，受到影响的大概有五十四个省，啊，们省还蛮多的，有四千六百万人受个影响。 而欧洲的比利时啊，也要顽强的去抵抗新冠疫情的蔓延，但是政府的努力却抵不上什么欧洲百姓的奔放不羁、浪漫度日的想法，不断的去举办着各种派对以及社交聚会。不自由，无宁死。今朝有酒今朝醉，莫使金樽空对月。让诸如现在比利时的测确诊病例啊，一周就增长了一倍。 以这个比例来说啊，比利时目前所面对到的第二波疫情啊，远比在他们第一波疫情，也就是二零二零年三月的时候更加的严峻。而在三月的时候啊，比利时是欧洲每百万人之中死亡率最高的国家。所以以目前现在医疗技术啊，当然是比那个时候来的更精进了，我们治疗更能够标靶去处理它，死亡率已经可以控制到比较低的相对的范围之内。 但是染疫率却是相对的又去提高了，这个问题啊，比利时的政府呢可以是说是怎么样呢？暂时的他们是束手无策的。怎么说呢？比利时的人口多少？我们还是要从人口数来看，比利时的人口数大概一千万人，比台湾还少。好，叫半个台湾人就是一个比利时的国家。老师还是再换算一次，等于台湾每一天都要新增三万八千个确诊病例。 各位，如果你现在居住在台湾，或者你有来过台湾，台湾现在感染艺术如果是这样，你还能够安心的过日子吗？是不是有点困难了？所以说，我们看到另外一个地方，包含了中欧跟的东欧，原本在第一次在今年年初的新冠疫情中，它是成功的防御了，哎，国国内没有什么扩散，但是因为这次秋冬疫情大爆发，而欧洲重启经济的状况之下。 他们无法避免的，也被秋冬的疫情圈染进去了。例如什么？例如波兰，波兰呢？他们准备将华沙运动场作为临时的方舱医院，因为预计在这个月啊，也就是十月啊，我们现在这个十月，他们单日的确诊人数可以达到两万人。各位是单日，不是这个月，也不是这周，也不是今年，而是单日的确诊人数一天多两万。而波兰的总人口，我们还是要去想一下。 如果达到两万人，对他们人口比例是多少呢？波兰的总人口为三千八百万人，比台湾多这个一点五倍。如果单月确诊人数会飙到两万人，那么等于是说每一天里面会有一千九百个人里面就会有一个人去确诊新冠肺炎。老师再强调一次，是每一天，你每一天出去，比如说你今天在台北市，你今天台中市，你今天高雄市，你一出去，一今天看到一千九百个人的里面。 这里面就有其中有一个人会感染新冠肺炎，这样子的人生，你有没有觉得很风声鹤唳？如果对于我们的华人来讲，这叫做风声鹤唳；，这对欧洲人来讲，nothing OK 的，没有问题的，这是命，你知道吗？ <laughs> 这个是命，这是很奇怪的事情。所以老师强调，这是每一天。然后我们换换一个角度去看英国，英国虽然要脱欧了，但是目前还没脱嘛。英国的染疫程度啊，它也不遑多让，单日的确诊人数也高至两万七千多例。 以英国现在总人口六千六百万，当然不是很精准了，一定有上下几十万、上百万的。等于是说，约有三千人每就有一个人去染疫。老师说的还是每一天，every day，打刚哦，每一天，不是今年。而英国因新冠肺炎所死亡的总数啊，已经超越了四万四千人。也就是说，今年每一千五百个英国人之中，就有一个死于新冠疫情。 然而，英国它有没有坐以待毙？像它这么样的历史悠久的一个国家，它并没有坐以待毙。它目前呢发起了一个人体挑战实验。它这个是讲什么呢？它讲说请一些志愿者哦，大概大概几十个年轻人去施打了可能候选的疫苗，然后让他们去暴露在可能染疫的环境之中。如果你打了疫苗没有被感染，哦，它里面不像过去的实验一半是安慰剂。 哦，或一半是疫苗，没有，这是全部给你打疫苗，因为时间紧急了，没办法给你慢慢实验了，所以是说，那你去怎么样去看看你会不会感染到？那这个疫苗如果因为打了之后你没感染到，那我们就可以证明这个疫苗是有效。但是我们要换个方法来想，这件事情发生在英国，如果这件事情发生在中国，会发生什么事情？中国如果率先做这个举动。 那么可以预期的是，全世界都要谴责中国，你这个是泯灭人性的、泯灭人性的大跃进的实验了。你视人权于无物啊，你践踏了生命啊，我们要背革你。但是如果在英国，这个行为叫做科学实验，是不得已而为之。当然，在英国这样子的实验，它是有有报酬的，等于说你每一个参加的这个的志愿者里面啊，你可以获得大概四千英镑的补助。 那么整个实验呢，它也不会再放在社会上去做，它放在一个特定的医院，好叫皇家医院里面。这个五十到九十个受试者，他们大概需要三到四个月时间来去做这个实验。而这个实验计划，他们预计是在二零二一年的春末，也大概是三月底四月初的时候吧，他们要去实施。只是现在英国的卫生部门，他没有核准，因为还是考量到了你是不是有一点践踏生命呢？他们只有想法想这个，但是如果发生在中国。 肯定是万恶共产党害的，对不对？而如果有追老师直播的一些老铁粉丝，这个实验呢，好像老师不是第一次讲过，好像已经是似曾相见了，对，没有错。在今年八月的时候，美国就已经号召了全世界三万个志愿者来进行类似的实验。目前，新冠疫情在全球已经造成了一百一十五万的病亡的病例了。这个由万恶共产党所控制的。 可怜的、可悲的，每日因为共产党暴政而以泪洗面的中国百姓，总计的病亡人数简直是破天荒，高达了五千人；确诊人数啊，太可怕了，简直是尸横遍野，高达了九万人。到今天为止。 当然，对于善于造假的中国共产党这个万恶的共产党所提供的数据，我们千万不要相信，它一定是少报。所以说，我们至少用十倍的金额来十倍的数字啊，不是金额来看。那么，中国确诊的人数应该高达九十万人，死亡人数应该高达五万人。所以，我们要消灭万恶的共产党，反攻大陆，解救这些悲惨的大陆同胞，让他们每日脱离那种每日以泪洗面、敢怒不敢言哦，这种可悲的生活。 各位，你说是不是呢？而疫情的扩散呢，目前全世界确诊人数啊，大概为四千三百万人，这个记录每一天都在刷新，而且是快速的刷新。但是有没有想过，为何在这个最初确诊的中国，没有大幅度，也没有大面积的死亡，反而是其他医疗品质相对良好的，诸如是英美欧加澳，产生了更多的病例呢？老师只能说。 在纪律跟自由、染病与享受这两个看似也很好选择的选项中，人们最先听从的不是上帝的慈悲耳语，而是恶魔给你煽情的呢喃。举个例来讲，老师最近看了一篇文章，哦，也是蛮有感触的。他说啊，日本，日本的升学压力是很重的。日本有位女学生模仿了日本漫画《死亡笔记本》，怎么样了？不是去杀人，而是。 学习这个主人公，他每天很自律的在固定的时间去学习，哦，也进行了绝对有八个小时以上的睡眠以及休息，而且想做什么还可以去做。在应考前进行了只进行了日间的固定的时间学习，比如说就有太阳的时间，哦，早七念到念到晚九啊，这个时间去念书，其他时间他自由想干什么就干什么，他也没有进行挑灯夜战念到一两点，也没有早被偷光很努力的勤奋。 就在一年的时间，让他从一般的学生考成了日本前三志愿的英庆应大学。这有什么？人就是要有纪律，你有纪律，你才能够才能够进步。这样说到这个事情，老师也想过啊，而临时想到很多人问过老师哦，怎么样你可以做好修行啊？老师你好像很会修行，怎么什么的啊？修佛法怎么修？怎么样脱出轮回？那老师也还有人就问老师说啊，老师你讲这些基本功，老师在《天眼》第二部里面讲的天的基本功，这个基本功可以帮助到很多人很多事情。 那怎么样可以解决目前的问题呢？这个功夫怎么解决你目前的问题？老师都是一句话：你持续做就好了。你能够持续每一天念，不要说多少的经文，不要说什么几百品，你念很诚心，三跪九叩，你也不用每天十五分钟的诵经，你做得到做不到？对不对？你只要能够做到，不要说个出个十年二十年，你只要能够练六个月，你对你现在修行的事情，你现在念的经文，你对它里面的哲学思想，哪怕只是心经，你都很有体会。 每天睡觉前面睡觉前练个十五分钟的基本功，你该解决的问题你也都解决了。对这个，但是老师最常收到的回应是什么？你练没有三五天，觉得很累啊？老师，我可不可以怎么样呢？谈谈一下哦。我到礼拜五、礼拜六和礼拜天，我放假的时候一次练一次，把它练起来。比如说我四天没练，我一次练一个小时嘛；五天没练，十天没练，我一次练两个小时，这样行不行？对不对？老师也只能笑一笑，随便练，你高兴就好，练不练不练也无所谓。为什么？因为这个世界上。 从来没有真正的技术，各位你要知道，这世界上没有真正的技术。因为你做过很多次的次数，你谁只要拥有了次数，他这个人就会有技术，对不对？无论哪一行，哪一个学问哦，都是一样的事情。除非这个人是天才，天才是百万中选一的天才，而百万中选一以外的，都是地才。什么是地才？地才就是靠我们坚持的耕耘才有的收获。各位你说是吗？ 好，我们来看看各位有什么样的问题哈。我们后面还有两段，好好看一看。来，呃，看一看哈。大家好哈。哦，上面敲巴黎的哈，举举 <laughs> 红旗。储水存粮，竹竿削尖， <laughs> 办公数码。 <laughs> 人口就是不大春啊，美金买银，加储水粮。二零二一不确定性，其实够用就好了，是觉得够用就好了，好吗？呃，参加区别法会两次电邮号，我没有收到哎，我没有收到你的信信箱哎，我没收到你信箱哎，真的。啊，还是你微信联络老师嘛？ 哦，经营备料，海上中国有有海上充电宝，拉过来不缺电了。 <laughs> 老师胖了很多，你知道太多了。哦，进去太可恶了。老师正在陪师傅吃饭，经理老师，你都你看，经理老师上次答案是什么？各位，我跟你讲，上次去吃火锅，经理老师请客了。不要说这个女人不请客，她最后就是请客了，只是她刷的是我的卡。 <laughs> 哦。 来，不公平社会哈，太没人性了，竟然五千人，太没人性，太可恶了。哦，来五十美，五千比美国十一天的还少，这样不行的。那个美国那个死，那个是上帝的意志，中国死就是恶魔害的，这怪共产党害的，好吗？大多数十月出游人数还有七亿人，太可怕了，哎，真的太可怕了。而且问一下，今天预测谁当选吗？今天今天会有人预测过了，预测过了，我们下一段讲到，好不好？我们下一段讲到。 来，老师喝一个茶，我们继续下一段哈。见的比较少没关系，好，我们继续来讲。呃，谁真心关心欧美，只幸灾乐祸，装很关心的样子？欧美怎么关心呢？其实欧美啊，其实这一句话是什么呢？他们有他们的想法，我们要尊重，我们不能去介入他国的事情，所以我们只能评论啊。评论这事就是用讲的。其实你说怎么关心？你要去那边当自工吗？人家还不收你，我想真的啦，人家还不收你啦。 真的是人家还不收你的，你只能是说我们去评论，然后了解，然后学习，因为我们是百姓，我们不是财团，对，我们也没办法组织自工团去帮忙，人家也不收，所以说我们只能评论，所以说不用是说我们只做壁上观，这是人性，好吗？在中国在淹大水的时候，欧美有人来研究吗？台湾在以前在赈灾的时候，有了很多国家都来帮忙，对，到然也这也是人性，还是有光辉的一面，但缺在天灾人祸之天灾之前，大家还是自己顾自己的多了，好吗？ 来，我们来看看这样子吧。啊，我们来看看这样子。接下来，加入幸灾乐祸，欧美这种心态说聊大陆。大陆，大陆有什么不好吗？哦， <laughs> 来，我们开始哈。新加坡粉丝你好哈。来，我们看美国大选啊。美国大选现在倒数九天，九天之后就会知道这个全世界目前最强的国家——美利坚共和国，未来四年的掌舵人扎菲人到底是谁。 而这个候选人将是影响一个胜选人呢，应该是影响世界经济很大的关键人物。在这个话题之前呢，很多人都会想问老师说：“哎，陈老师，你是不是很支持拜登？我看你好像都觉得拜登会赢。”其实相对而言，老师对拜登没有什么太大的感觉，但是对于特朗普，因为台湾说的川普，老师是对他的过去跟他的著作是非常欣赏的。老师前两天呢，还是昨天在微信朋友圈有说过，老师在过去做生意啊，当当开始做创业的时候啊。 受到特朗普的启发很深啊，看他那个实境节目，非常的启发很深。后来去研究他的书，哦，来他他的女儿的书，他律师的书，他竞争对手的书，我都去拜读过了。很多谈判技巧以及做人处事的观念呢，都受到特朗普的启发很多。所以老师其实是蛮喜欢特朗普的。说实话，我还真的是蛮喜欢他的，因为他的观念是很弹性的。但是说大选预测啊，老师就不应该受到这个自己的影响，看到什么就说什么。 不能因为现在所有的台面上、所有开频道的，或是所有有点名气的，或是很有名气的命理师，都认为特朗普会连任。 老师就觉得自己的败率比较高，哎，讲拜登好像这败率比较高的，这样不行。我应该跟大家讲一样的话，改变一下自己的看法。自己看法不重要嘛，反正你跟别人讲一样的话，你等于是躲在人群里面去化修，对不对？就是啊要五个三大诉求还是五大诉求缺一不可啊。你也不知道你是谁，对不对？戴个面具也不知道你是谁啊。躲在人群之中，就说就说讲一样的话，反正要对几对，要错你还可以拉个垫背，对不对？干嘛坚持自己呢？但是。 不好意思，老师这个人就是这样。老师是一个很坚持自己理念跟中心思想的人。老师从来不去哄客人，哦，也不会哄说你想听的，我从来不做这个事情。你讲到你哭，我也没办法，因为这个是事实。我讲得出来的话，我要负责，所以说我不会哄客人，也不会哄自己，也不会哄大家，各位观众。 是就是，不是就不是。看到什么我就说什么，说无论你喜不喜欢听，我喜欢讲什么我就讲什么，好吧？我不会因为你而改。所以说，不要说老师你不该怎么讲，我就这么讲，你怎么着？ <laughs> 这是我的频道，这边是有没有明，这边是有限度的言论自由。哎，这个是我规定的，好吗？当然了，虽然老师很希望哈特朗普可以继续连任下去，但是还是只能说拜登的胜选几率是不，他不是小败就是大胜。 好，这个几率是比较高的。而特朗普他不是小赢一点点，就是大败，这个几率是比较高的。所以说，拜登的胜选率啊，老师现在还是一样坚持，他是百分之六十七的胜选率，而特朗普的胜选率当然就是相对的百分之三十三，这个是这样子的。而美国的经济啊，老师认为会在贺锦丽的内在的强化之下，获得比较稳定的发展。 贺锦丽是谁？贺锦丽就是拜登的副手，他未来的可能的副总统，可能的啦啊！只要拜登还活着，就他就是副总统。副总统是没有什么执政权力的，他只有精神性的象征，他叫备位元首，好吗？那为什么不是拜登呢？因为老师还是认为，按照拜登目前的这个整个状况来看啦，他的寿命，假设他登上了他的总统大位，他要做完他的任期啊，除非他还做了很多好事，有福报啊，不然好像比较难一点。这个是。 老师的看法，所以说未来贺锦丽接拜，如果拜登选上了，贺锦丽接拜登的位置的几率当然是一定的，因为他副总统。所以是说，美国未来的经营，它也是要看贺锦丽。那贺锦丽如果他真的接了拜登的总统的位置，那未来他也会竞选总统这个位置。所以重点关键呢，其实要看到他们的副手是很重要的事情，好吗？ 而美国大选走到现在啊，特朗普胜选率，很多人会说会不会打台湾牌？台湾牌这个事情，很多人一直在讲，到现在还有人在讲。但是，如同老师过去说了这件事情，如果早一两个月，老师会认为台湾牌是一个很好的牌面。但是如果走到现在，台湾牌几乎是没有意义的，完全没有意义的。为什么？因为这当这时候，特朗普他想要赢这次美国大选，他唯一的希望就是中国给特朗普一些加持。 什么样加持？也就是必须由中国引起事端，而且必须在一周内能够让中国的情报单位去泄露的给特朗普阵营，拜登他是不是真的有实质的从中国获取庞大利益的，或者是政治交换的承诺的铁证？比如说录音啊，录音可能还可以假造，除非是录音哦，那特朗普才有翻盘的机会，否则无论拜登的儿子啊，他的的唯一存下的儿子那个拜登啊，亨特，他做了什么事情？ 拜登的胜选几率影响程度程度不会很高，因为是儿子做的事情，你去叫老子去去扛这个锅，这也蛮奇怪的，对不对？这也是蛮奇怪。所以美国人相信他们有一定的判断的标准，你不会因为儿子做错事呢，叫老老子出去扛锅。中国的不一定会做这件事情的，你更不要说是美国了。所以说这些情报啊，是必须由中国交给特朗普才能办法成功。而在某种的程度上来讲啊，中国应该是全世界。 第一个希望特朗普能够连任的国家，那第二个是谁呢？就是我们伟大的中华民国。第三个可能就是巴西的总统，因为巴西总统号称巴西特朗普。那第四个有谁呢？就没有第四个了，因为全世界目前所能够调查出来的，只有中国不表态，台湾最希望特朗普连任，其他的人都觉得不要连任，因为他连任对世界的经济真的是一个一潭浑水的状况。老师喜欢特朗普，但是他没办法当一个好总统，所以老师还是必须强调的。 而这次美国大选啊，特朗普所谓的惊奇十月，以及他的幕僚前纽约市长朱利安尼所声称的针对拜登父子恶心以及叛国的铁证，就是他电脑证据，还有五天的时间，或许我们可以看到他真的可以拿出一些可以扭转选情的情资。但是，针对已经投票完成的五千五百万个美国人来说，无论如何。 或许局面要逆转，除非你可以催出更多的人出来投票。为什么这么说呢？因为在二零一六年的川西之战，也就是川普对上希拉蕊，美国的总投票人数是多少人？才一亿三千多万人左右。如果以现在美国已经投票的人数来看，就已经将近了当年川西之战美国总投票人数的百分之四十左右。 以这个数字来说，那么拖到十一月三日也难以逆转拜登他可以胜选的机会，这是一个数字上的一个变化。而特朗普的支持者本来就会出来投票，因为他们是属于比较也不能说太偏激啊，我们只能说群情激昂哦的斗志比较高的选民。呃，特朗普嘛，他就是一个很能够鼓动人心的演说家，所以说他的选民都很容易被他鼓动。 而现在，如果吹出再多人的更多人来去做投票，那恐怕吹出来比较多的人应该是民主党，也就是拜登的选票了。因为民主党的投票人口通常会比较冷一点。好，就像有点像什么台湾的支持国民党的那心态都很冷，有投就有投，没投就算了。哎，不会像像其他政党一样那么群情激愤的状况是比较少的。但是啊，李老师对于特朗普的观察，好，过去我对他的研究，特朗普手上的牌。 应该不会太多，应该不能说绝对，因为我又不是他。他能做的就是不断催促他原本支持他的白人激进主义的社团，这些人已经催得差不多了，以及保守派的教会的动员。那这个部分应该还有很大的空间，包含了一些比较南方的一些州郡，哈，他们的这些人人口是比较多的，也可以做这件事情来进行投票。因为以特朗普过去的谈判的一个模式。 他越接近谈判的结尾，他所释出的讯息会越来越少，无论是情报或是他的肢体语言，因为他会尽可能的让对方摸不着头绪，然后进行更大的威压，也就是所谓的极限施压，让对方呢能够在最少的选项之中做出最错误的判断，来符合特朗普他那样的需求，如同什么？ 如同特朗普在我们的中美贸易战里面，他对中国的第一段第一阶段贸易协议，他在越接近要签订那个时候，他释出的信息就越少，摆出了一副我根本就不想跟中国谈什么贸易协定，别谈了，蒙谈全拉倒了，对不对？不要谈了。但是就迅速签完第一阶段贸易协议，然后就怎么样？赶快就讲补第二枪什么？赶快说这个是一个最好的贸易协定，好像有点鼓励说，哎，这贸易协太棒了。 这样来以这样的方式来做什么？来鼓励对方，哎，他总算跟我说好话，然后呢有一个补偿心态来去做更好的履行这个承诺。这个在特朗普过去的所有地产谈判里面，他都是用类似这样的方法。而中国也确实想要积极的履行这个贸易协定，但是是因为要讨好讨好特朗普吗？还是总算让这个组织对这个美国大人、白种人大人，哎呀，你总算对我们有一些恩惠了？当然不是。 中国要趁这个机会，大量的去采买美国的粮食，来增加国内的粮食的储备，而不是积极的去把一些高科技的，比如说谷歌的限令，或是晶片的限令，或是各种的高科技的限令来放宽，加入到第一段、阶第第一阶段的协议里面。没有，他只是说我会买你更多农产品。为什么呢？因为大军未动，粮草先行，他们必须储备了更多的粮食以及物资，未来以后的可以使用。 那这个我们等下下一段我们要谈到的话题，而这次美国大选带来的不仅仅是美国民主典范的摧毁啊，所必说它是摧毁，更是强化了仇恨与民粹的增长。自此之后，可以说美国已经不是理性的民主圣地，也不是一个民主的典范了，而是会进行到长期的红蓝大对抗的例行公事，也就是所谓的大型的党争。党争的存在已经是不可避免了。 而政党本来应该的目的，应该是要让透过竞争，让国家发展的更好。而现在不是的，未来只有什么？未来是要彻底的击倒对方。民主的精神可以说是荡然无存。人民的选票，在从这次的选举里面，我们看到，他不是投给政见比较好的，也不是投给他的愿景跟发展理念是我比较能够理解的那个总统。他讲的话我听得懂，他的他的远远见，我觉得可以支持。 而是选出一个要打倒跟自己不同理念的总统，仅此而已，其他的不是在讨论范围之内。他们对外唯一就是 China，他有没有其他外交的策略呢？没有，没有，没有其他外交策略。内部要怎么去治理呢？也没有讲什么，就是为了要击倒对方。这个一次成功之后，后面的人会怎么去做？怎么说？从特朗普口中的加州、纽约下地狱。 到要求他的 Pro Boy，也就是骄傲男孩，Stand Back and Stand By，退下去，准备好，等他没选上，一鼓作气起来对抗。美国的精华烟云之梦，倒可以说是从这里会由盛转衰。可以预期的是，美国的霸权将会跟大清乾隆朝中期一样，从极盛到开始转向衰败。为什么这么说？老师举一个历史上的故事给大家谈一谈。 我们都知道，大清朝的覆灭的原因是什么？因为大清朝的满人腐败以及骄傲，造成了清朝的国力啊没有跟上当时发展工业革命的西方国家，后来才被世界给淘汰。但是大清朝真的没有机会跟上工业革命吗？它是有机会的。在什么时候？在西元一九七二年的时候，英国的使臣马格尔尼。 进入了中国朝拜当时大清最富有而且最有权力的帝王乾隆皇帝，他的八十万寿，也就是过八十岁生日了。这个时候带来的不仅仅是贺礼，而是极具优势的西方工业革命的技术，包含了什么？火车、蒸汽机、电话、电力设施、航海术，还有炼金术，也是所谓的化学，要奉献给大清皇帝。 作为交换，啊，我奉献给这些技术，要交换什么呢？你只要给我一块地方，让我们的这些英国人呐有地方去居住啊，跟我们自己建立自己文化的地方，然后呢，让他们可以有限度的传传教，然后呢，还可以购买一些大清朝你们中国人太多了什么瓷器、茶叶、丝绸，而且还可以开放一些口岸啊，也不多几个就好，让我们能够在这边做生意，好不好啊？那这个我把我们技术都给你，让我们可以源源不绝从这些口岸输入我们的工业设备。 哦，设备哦，还有技术来给中国，给大清朝。这个时候啊，你不要说谁，就连大清朝最腐败、最贪婪的、最实在是已经是毫无人性的谁，大贪官和珅，都全力的去劝乾隆皇帝不要去放下他有那个大清朝为主的观念了，也不要有什么怀疑之分了，非我族类其心必异了。你应该要开放通商，让技术跟资金。 一起都进来，可以提振迈入雍弱的大清财政，因为大清朝的钱都快被乾隆花光了。那乾隆帝怎么样了？乾隆帝以中华正宗的骄傲，他不但他不准许你新来的这些条件，到最后还把原来在通商的广州口岸也都把你封闭了。自此，大清锁国，财政几近破产，打下了良好以及坚实的灭亡基础。而时间看到了今天的美国。 他为了个人的政治利益以及种族优秀的观念，陆续展开针对世界各国的关税贸易战，而这个还不是只只针对中国，包含了欧洲、中亚以及日本啊、越南，他们都要开始兴起这些大型的关税壁垒。这跟大清朝的闭关自守其实没有太大的差别。而在这种情况之下，美国的继任之君，无论是拜登或是特朗普，他今天就算连任，他下一任的总统都难以转换。 这个掀起贸易战的标签，各国好，每现在每个国家都开始提防，怎么样呢？原本领导我们一起赚大钱的美国，哦，那大家开始提防他，你是不是未来也有可能？我现在跟你合作，你未来撕说撕毁就撕毁，说翻脸说翻脸，说不认账就不认账，说客观税你就给我随便乱刻。那么我们以后谈判没有像以前那么好过了，为什么？因为你撕毁一张，我们就要痛苦好久。 对不对？你自己国内的经济不好，我们就要帮你平摊，这个哪像话呢？说未来的谈判的空间就越来越少。过去我们发展很迅速的地球村的模式，已经不复再往重来了。而美国的财政啊，到现在我们必须说，它已经是病入膏肓了，它已经是难以挽救的一个巨大的财务破口。这样的美国盛世，除了能够积极在世界上兴起了各地的战争，来卖军火，来输出这些国债。 相让别人互相的相互残杀之外，没有更好的方法可以挽救美国的财政，因为美国现在是靠着印钞票，毫无节制的印钞票去让美国人花用，而花这些钞票难道不用还吗？账面上你是要还的，虽然纸片是你自家自己印的，但是还是要还的。而最可怕的是什么？不仅是财政，而更可怕的是引起了各种种族的仇恨的意识。现在已经透过了网络的社群，包含了 Facebook、Instagram、Twitter。 散布了世界各地，就像近日发生的一个什么案子，很令人心痛。姜老师直播前跟金老师讨论过这个问题。法国有一位中学教师，因为在课堂上跟学生去讨论，我们是不是应该有这个谈自由谈论宗教模式的自由？哎，宗教是一个神圣不可侵的，但是我们能不能用一些比较开放的眼界来去讨论宗教的它的一个空间弹性在？哦，这个是很好引导方思想的一个方法。 但是这一这个这个课堂被当天一个根本没有来上课的学生由同学转达给他，他就讲给他的父母听，然后他的父母亲很生气，把这件事 PO 上了社群社群里面，比如说 Facebook 里面，然后这些人看到之后群情激愤，开始骂这个老师，然后呢清真寺就看到了啊这个老师太可恶了，你们根本瞧不起我们穆斯林，然后呢就把这个贴文继续传播出去给他其他的组织跟他信徒听，一个传一个，一个传一个，一个传一个。 最后，这一个这一个事情被一个没有来上课的学生，从他同学的转述到一个来自车臣的十八岁的难民去学校，把这个老师的头给剁了下来。这个过程之中，从同学、学生、父母、清真寺信徒、组织，所有人的手都是干净的。唯一只有，唯二只有什么？被警方击毙的凶手，以及引导思想那位伟大的教师。 倒卧在血泊之中，这就是仇恨的传播宿度。而仇恨的可怕，永远不是仇恨的本身，而是传递的人。一件一也小小的事情，都被渲染成滔天巨祸。但是，一个慈悲的思想，可以从却可以从一具的尸体里面就可以获得体悟，然后去拯救了数十亿甚至上百亿人的人心。那个体悟的人，我们称他为悉达多，也就是所谓的释迦牟尼。 而一个仇恨的观念也可以造成短时间之内近乎上亿人的死亡。这个人，我们称他为希特勒。希特勒掀起了二战，我们可以统计出来，因为二战直接跟间接的牺牲人数有记录的就有七千万，其他未记录的不计其数，所以说上亿一点都不夸张。而战争为什么会引起？战争引起只有两个原因，什么原因？第一个仇恨。 仇恨是不可言说的，为什么？因为他根本没道理，我就是讨厌你。第二个是什么？第二个是饥饿。希特勒的兴起是迫于当时德国百姓的饥寒交迫。所以老师一直说，什么是民主？你不要跟我谈投票，这个很迂腐的事情，这个是可笑至极的事情。希特勒就是选票出来的独裁者。所谓的民主是一个政府，它能够以民生为主，让百姓吃饱穿暖，享生送死而无憾。 这个国家才叫做民主，我们希望我们都在这个国家，是吧？好，我们看各位什么问题哈。我们的直播也快结束了， <laughs> 我们直播快结束了。哦，来，有没有什么呢？要不拜拜登，瞬间收益受不少。有二十家不好的拜登有能力管理国家吗？拜特朗普，你看哪个是废的？其实你看看你，你可以决定支持特朗普，那没有什么关系啊。哦，那个那没什么关系，其实你支持他就好，哦，支持他就好。会不会选上，其实跟选民也没什么关系。 因为最终去投票的人不是你们这些老百姓，也不是你们这些华人，也不是这些你拿到绿卡或者公民的人，最主要是选举人团。选举人团他可以改你怎么样？特朗普上次选输一百万票给给给给希拉蕊，请问他为什么可以当上总统？因为选举人团，好吧，这个事情呢才是一个重要的事情，好吗？拜登老爹 <laughs> 不会被女人干政， <laughs> 七十七岁了怎么去干政呢？哦。 哎，占普是 <laughs> 势力的成员，没有这么没这么惨了。我觉得占普是一个好人，我真的蛮喜欢他的，啊，真的蛮喜欢他的。哎，刚才有人有人赞助老师，哈，不好意思，老师刚才没看到，呃，是哪一位？哦，邱红夏，谢谢你哈，感谢您的赞助，谢谢谢谢，感谢哈。那个这疫苗二零二二才能大概率，这大家打上疫苗，疫苗不见得好的。说实在的，谁当选中国没差别，美国可能战后乱一阵子。嗯，汇率重要浮动哦，在我们接下来要讲下一个问题哈。 大陆现在电子货币，当然那也一直都是货币啊。这次半当选哈，请轮子离开，轮子留着不轮子无所谓。他他他，你不要看他，你把他封锁就好了嘛，对不对？有时候是没办法的事情。在公开场合，大家都可以看，那你也可以选择不要看，那各自各自的选择。中国 GDP 超过十五万亿，达到十五万美元，在美国的七十五趴。中国现在是第二大经济体。老师，现在很多朋友，这中国朋友是说，他是不是适合现在去移民？移民到移民到英美加澳？ 其实我觉得是 OK 的，但是有些人他们本身就有能力的人，所以你移民去哪里，我觉得你都是人才。你不是只华人就一定要在中国或在台湾，没有你喜欢哪个国家你就去哪个国家当他的百姓，这件事情是很好的，这件事情是很好的。但是如果你是因为国内过不好，你们的中国里面过不好，然后你想说去其他地方讨生存，那我也只能说，中国身为全世界第二大的经济体，你在这边过不好，你在其他地方也过不会太好，这是明摆的事情，好吗？明摆事情，你能力上要提升。 很多朋友他移民是他本来就有能力，他是专业人士，或者他有一定的学历、经历跟能力，你要去哪里都可以发财。你不喜欢中国可以，你可以去澳洲，OK；你去加拿大，OK；啊，你可以去美国，OK；去英国也很 OK，我觉得都很棒。每一个人他有选择自己喜欢的、喜欢的那个那个能力。老师背子比较透明的，经理老师给我当时给我就透明的，我也没办法。 <laughs> 凤姐是谁？我真的不知道哎。凤姐，我真的凤姐，我真的不知道，好吧？那我们还是接下来讲台湾问题，好吧？ 来，最后我们讲到台海问题哈，台海问台海问题啊，在这个几个月的紧张气氛之下，我们伟大的中华民国百姓已经渐渐的进入了麻痹的状态。好，麻痹不是不是 NB 哈，是麻痹，好吧，不要把我误解。现在可以说是啊，你不要再跟我讲中共会不会打了，要打赶快来打，给爷一个痛快，对不对？要打赶快打，不然呢你就不要在那边靠北边走，是不是？这个不好，要不然有本事你们解放军过来嘛。现在大家没耐心了。 这个时候很危险，因为当你心情麻痹的时候，就是对方要出手的时候。而事实上啊，老师本人啊，啊个人，好吧，我在说我个人。老师个人很庆幸，中共并没有做出太冲动的行动，而是有条不紊的来进行收台之战的准备。老师为什么说庆幸呢？因为如果因为他国内的民心士气或者政治的一个悲歌来进行仓促的收台之战，这会把台湾陷入到什么状况？会陷入到几乎是类似越南这样的惨烈的状态。 各种的轰炸以及巷战，会让血腥味以及烟硝去充斥着我们台湾每一寸土地。各位，你可能不知道，越南以前是兴旺发达、物富民丰的国家，它是在美国加入了越战之后，才变成现在的满目疮痍。越南、缅甸以前都是兴旺发达的大国，是百姓安居乐业、物富民丰，大家过了幸福美满的日子。 那是因为美国加入了战争，美国加入战争的地方没有一个有好下场的，任何地方都一样。直到越南，直到了现在都还没有恢复元气。而这个时候，现在的今天，今天呢，此时此刻，十月二十五日就是台湾的光复节，台海两岸的战情啊，难道就就此而言，我们可以确定它不会发生的吗？ 老师过去有说过一件事情：，只要拜登的胜选几率越高，台海和平几率的越的几率就越高。以目前的状况来看，的确，哎，中共很危险，一直来老台或飞机来，现在来的少一点了。为什么？因为拜登的他的选情越来越美好他几乎是可以说是稳操胜券的感觉了，对不对？那甚至他当选了，中共收台之战，他会不会就不会打了？其实不会。老师还是认为说，还是还是要讲一下这个部分，老师微调一下。 拜登胜选几率越高，甚至他当选了，中共的收台之战他不会取消，最多最良好的状况之下，他只会延后，但不会取消的。老师只能说，即使现在此时此刻这个岁次庚子年，二零二一年到他的二零二一年岁次辛丑年的立春之前，中共很理性的哦，也很克制的，不去进行了收台之战，但是。 原来老师推背图讲过了，二零二四年之前不会那么晚，因为老师忽略了二零二二年习近平他要竞选连任，必须要解决的，就是他们所谓的台湾问题。为什么？这是他上任时候宣称的，他一定要解决的问题。他如果今天原来规定的两任都期满了，你要选第三任，你之前说的事情你没有达成，你告诉我党内的人会放过他吗？会放过他吗？习近平他已经取消了。 中共执政的任期限制没有受到两任的压力了，所以他就没事了吗？他虽然是这样，但他们党内选举还是要进行。纵使习近平到目前为止已经把中国各大部分的政治权力都收拢在他手上了，但是共产党的权力交替他是没有办法被取消的，这是他们最基本的底线。因为为什么权力的美味总是让各地的英雄豪杰魂牵梦萦？ 不可能退让的，不会因为你是习近平，我们就要就让你没有这回事的。当然，过去啊，老师的频道里面有很多中党爱国的对外同胞来跟老师说，习近平，哎，我们的伟大的习近平主席是为了国家大义，绝对不是为了权位。那么这样的政治神话，只有你自己相信，跟少部分人相信的。因为真正的不恋战权位的人，他不会在庙堂之上了， 他到山高水秀的地方去过自己的生活了，谁给你在庙堂之上去处理政治呢？会在庙堂之上，会在政治圈里面的，都是政治的玩家，他们玩一个游戏叫做权力的游戏而已，不是吗？而事实上啊，我们要注意到的事情是什么呢？中国目前修改了他们的国防法，也是修订了发动战争的要件。这个要件啊，其实对中国这种集权国家来讲，原本是不不需要去改的，因为它可以跟俄罗斯一样。 我说打你就打你，你怎么着？我非但说射出去就射出去了，你怎么着？你管得着吗？对不对？那还需要管你三七二十一、三八二十四吗？但是中国似乎了，老师只能讲，似乎是为了战后的国际局势，就修订了这个条例，来让即将发动的战争有了一定程度的合理性。说白了，就跟菲律宾去设立一个南海仲裁的法庭一样，这些都是球员兼裁判。 都是过过场的戏而已，不是真的。但是南海仲裁由菲律宾人发起，由菲律宾菲菲律宾人判决，完全没有中国加入，他就判决完了。在美国要不要要不要相信海南南海仲裁？还是相信啊？为什么？不是因为他有理，而是因为这个套路做出来了，我们就依这个套路去走。就是国际社会就是这个样子。而这个修订的国防法里面包含了什么东西呢？目前中国国防法第四十四条。 它修改为什么呢？你修改为中华人民共和国的主权、统一、领土完整、安全和发展利益遭受威胁的时候，国家依照宪法和法律的规定进行全国总动员或是局部动员。这是它修正的内容。以这个法来说啊，很多人看法是，只要美国你的军事设台湾，比如说你驻军在台湾，或是台独的声量也起来了，那么他们可以进行收台之战。 但是老师个人的看法不是这样哦，这老师个人的看法，老师必须说这是我个人的看法，因为按照目前的局面，中华民国跟中华人民共和国是处于内战的阶段，万恶的共产党所统治的中华人民共和国目前窃占我中华民国的大陆土地，真可恶，而我伟大的中华民国是中华正宗，我们统理的广袤的台澎金马领土。 但是我们各自的宪法都是声称我们拥有中国大陆，包含台澎金马的领土。那么同样的这个逻辑之下，在这个情况之下，很明白的就已经满足了他第一点的土地主权跟领土完整的要件。他们已经可以合法的对台湾发起了收台之战，而这个要件，我们中华民国也已经很配合的满足了他的要求了。各位，你不知道吗？为什么？因为按照了中美三公报，世界上只有一个中国。 它叫做中华人民共和国，为什么不是中华民国呢？ <tsk> 没办法，形势比人强。然而，台美定了一个台美关系法，里面载明的，美国将向台湾提供必要数量的防卫物资及技术服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力。这个条约不包含能向台湾出售具有主动攻击能力的武器。 而以我们现在最新的十八亿美元的军购案里面，就已经包含了可以打三百公里的攻击型武器，而且是主动型的攻击。很多人误解了台美关系法，认为了什么？依照台美关系法，认为我伟大的中华民国如果受到万恶共产党的攻击之后，美国英雄、美国大兵，对不对？复仇者联盟必然会驰援台湾。 来去打败万恶的共产党，带领了我们中华民国的国军去解放中国，对不对？把那些以泪洗面的百姓都给解救出来。这个是以讹传讹的一个误解。为什么？因为《台湾关系法》里面所包含的不是中华民国，而是台湾的。各位是台湾这个法案呢？它不承认一九七九年一月一日之后的中华民国，而是使用“台湾治理当局”这个词汇。 而从地理层面来讲，它是继承了中美共同防御条约里面的类似的形容词，也就是什么？当台湾这个意词，它定义的范围就是台湾主岛跟澎湖群岛，不包含金门、马祖，还有其他的东西南北沙都不包含在内。这个是台美的这个条约里面的内容，这个是可以找到的历史。而首先卖给我们这些武器的货主，首先呢就否定了我们国家的存在。 你说没，这世界上没有中华民国，你没有国家，我怎么说是我要为你去付出呢？那么我们现在宣称我们中华民国是一个国家，老师认为是一个国家，那没有毛病的，对不对？但是他们不承认，根本上就是满足了他们国安法与国防法里面载明的分裂的要件。你这个土地怎么可以不是不是中国政府所能够提揽的呢？所谓的中国政府应该是建立在至少最少的底线是在九二共识啊。 一个中国各自表述表述啊，那如果不是，那么你就是反，你就是已经符合了我的反分裂的条件了。那我为什么不能打？我当然可以打了，对不对？到那个时候，谁说一二三四五中共纸老虎呢？是不是？那么我们可以再看另一个另一个方向的答案。当时中共在颁布了香港国安法，到香港实际实施的这个港版国安法，万恶的共产党，从修订到颁布到实行。 他拖了多久？一年、两年、三年、五年，没有吧？几个月就给你搞定了，是不是这样？说这个事情啊，老师认为中共收台湾，它已经是不可逆之局，这个是不会再像以前一样就消失了，这一定会发生。无论从老师解推背图，或是金字塔碑文，或是星象与国运，以这个趋势，老师个人认为，个人好吗？ 老师只能用个人角度去看，我不能说斩钉截铁这就是。那老师有人说，老师以上下五千年的这历史经验来看看是不是这样？不是，老师用自己的角度来看。好，老师可以说是可以说什么？这个收台之战是难以逆转的局面。问题在哪里？问题在你要怎么打，你要怎么收，你要怎么撑过这个过渡期，这才是要件。是会像大清朝的那个时候，康熙收台湾，东宁国打掉澎湖，乖乖投降，明知打败了你就别挣扎了。 你就投降，还是你要像越战一样打巷战，打一些坑道战，打那些打战到一兵一卒，打到你不知道你自己的兄弟姐妹、祖宗十八代在哪里？还是像叙利亚一样，还或是亚美尼亚跟亚塞拜疆一样，天天活在空袭轰炸之下？没有可能不打，只有我们现在只有被动的选择，而我们要怎么样才能被收走？ 跟大陆去走走，现在走这个军备竞赛。我们现在这几个月不断的去买这些军购，其实是毫无意义的。当然，按照国家脚脚步，我们当然是要去购买，但是实际上它是完全没有意义的事情。你买再多都没有意义。为什么？很多人公开上去讲，就算把我们中华民国百分之百的国防预算拿去跟美国爷爷啊去买这个武器，你也抵不上大陆的百分之二十五。 你要怎么跟他比赛？人家随随便便都你三倍以上，而且人家还可以兼具所有事情的发展。你把全部拿过去了，其他事都不用做了，就光你买那个美国爷爷的产品，你就得花上你所有的钱，你还不够人家打，那怎么打？所以说这个事情是一个很明显的状况。那也有人说，英美欧加澳不会放任中国去吃掉台湾，那你要去想更想一件事情，在历史上。 当年反对中华民国加入国际组织，甚至北约的，就是英美欧加奥，把我们踢出联合国的，就是美国总统卡特。如果我们期待这些加害者可以为我们伸张正义，那么就有有一点什么斯德哥尔摩症候群了，对不对？这不是很好笑的事情吗？八二三炮战这个生死存亡的关键，美国没有参战，他从他从台台湾征了一些兵，但是他没有参战。 一九七二年的美国与中国签订的《上海公报》，一九七九年的五五月三号，最后一名美军离开了台湾，而美国、英英国跟欧洲这些一说要声称这个民主正义价值的，从来就没有协防过台湾，从来就没有，过去没有，未来也不会有，这一切都是正常的。各位，你知道吗？还有人是说，这个美国呢一定会帮忙台湾的，因为这个对他们第一岛链很重要。 我们要知道一件事情哦，各位，我们要知道一件事情，这个是个现实的事情。美国如果现在你要兴起呢，对任何国家的一个大型的战争，你不是说你去打一个小打小闹哦，比如说你卖武器，或是去派一个几千个人去打，不是哦。你跟中国要对抗，你不派几万个人也是没法打的，那已经算大型的战争了。美国如果要掀起大型的战争，依照他目前国家的财政是没有办法支撑的，他必须举外债来。 打这个大型战争，而他要举外债，谁要买美国的公债？能够买得起的中国，难道中国会买你的外债，让你来打我自己吗？美国现在是没有这个经验来去做这件事情。你要让欧盟去买美国国债，让美国出兵来打来来来打中国吗？欧盟自己的新冠疫情跟经济已经到已经到了地面上，他们不能让自己往下掉了。难道加拿大跟澳洲有钱去买吗？ 难道日本可以愿意花钱去买吗？还是你认为泰国被你们这民主快乐颂现在正在闹的国家，他愿意去买你的国债吗？都没办法，谁要买？中国买？中国会买吗？中国不会买。所以说，在期待美国会来帮助台湾，然后来去打中国这件事情就很奇怪。大军未动，粮草先行。美国有粮，但是他没有影响，他发不出响音来。这个现在是一个很重要的状况，好吗？ 但我们也不能说这些这些白色联盟这些外国友人，他们他们是一个很市侩的，或是他们觉得哎，怎么都不帮忙我们的民主正义呢？我们很支持你，你应该支持我啊，这个是很正常的。因为如果我们不希望我们的父子兄弟客死异乡，人同此心，心同此理，那为什么你会认为白色联盟的国家会愿意他们的家人、他们的父老兄弟兄弟姐妹？ 会因为你这个远在天边的，我还不知道你位在哪一个海域上的台湾小岛，为了你们的自由、民主、博爱，去死在中国共产党的炮火之下，你愿意吗？而美国的电侦机现在又飞到飞到我们号称在台湾的上空，那谁承认了？不是台湾国防部，台湾国防部是否认的，而承认的是美国的国防部。那这个问题就很大，这是为什么？ 台湾如果也承认了，那开玩笑，隔天解放军就在总统府上散步了。这个是一个很现实、很可怕的事情。而我们现在还认为，我们的政府他们可以买武器来保护我们。台湾永远没有办法像刺猬，你就算像刺猬了，你刺猬你顶得过石头吗？拿一颗石头下来，难道你刺猬不会扁掉吗？都会的。这个所以说我们现在。 有时候啊，民粹会凌驾到我们的理智的思考，好吗？来，我们看各位什么问题哈？我们看各位什么问题哈？呃，小这小孩子高中毕业就去北京或上海看小孩学校，我不知道呀，我我还不知道有没有去哦。来，各位朋友订阅、投为、做第六门，你不要去宣扬，这边不能设做广告，哈。 不要这边做广告，好吧？哎，老朋友了，你不要这边做广告哦。老师这个心胸狭窄哦，那个你在帮别人做广告会被黑掉。好， <laughs> 吴老师也很大，中华正宗搞驱虫。亚美尼亚也对中央触动很大，好，两个全国打那个德行，那个没办法打起来的了。台独不是多或少的问题，这个跟台独其实没有什么关系，而是中国他要收收回台湾的土地的治权，他不管你有没有台独，他都是一样会收的。 更不为什么连民进党邱义人都说搞台独是傻子，他们都已经快投降了，对不对？现在是你无论讲什么都要收，出要么你们自己投降，这中国态度就这样；要么台湾政府自己投降。哎，大家好好谈，慢慢谈。然后这个状况当然是好的，但是不可能，对不对？办不到，是不是？你是总统，你要投降吗？对不对？你干嘛把自己官位送出去了？不可能。要么就打一仗，打一仗怎么打？我们打得过人家吗？打不过的了，好不好？ 上海经不起炮火，五通这样同胞残杀两败俱伤。台湾的买那些攻击性武器，你打不到上海的啦。你距离打得到，中国它不是没有暗访的，中国还是有暗访，还是有反制的火力的。你我们能够想得到的是，我们台湾去发什么武器打到中国的土地上，他们早就想到了。你唯一可以说是台湾打过去，他们没办法来不及防御的只有一个，哎，马祖的四大金刚炮，还有这个什么，还有金门的火炮，对不对？ 你才有办法在在点火跟点火跟发射时候，中国来不及反应。除了这两个地方的攻击性武器，中国来不及反应之外，其他的你从台湾澎湖这两个地方发射任何武器，中国都有办法把它击落，这是必然的。人家发的飞弹是全世界没有办法可以防御的，我们发的飞弹是别人百分之百可以防御的。那金门马祖现有能力去打福州打福州吗？不可能。打厦门吗？不可能，打不过的。他们也没有这个战斗意识。 那你怎么打？这不是很好笑的事情嘛，对不对？公安几个半死不活中国，没 <laughs> 有中国中华民国，这这这没有那么严重了，好吧？那不是很重要的事情哈。那个上海看看就知道哈。这样给不想成为物的哈，可就就像他台湾独立，台湾独立那个其实也没办法，这个不重要。台湾独立有没有有没有懂有没有独立都是都都是结果是一样的，那不会不会有什么太大的差别的。 台湾飞弹包括什么飞弹？大陆反导控制下拖着的话，那还是有机会发生不对称火力威胁到，那不可能的事情，那个是不可能事情啊，那绝对不可能的。不对称永远是中国大陆那边占了优势，人家有钱有人才，你要怎么去搞？台湾两千三百万人，千万个人出一个人才将军，你也不过两个。中国十四亿人，一亿人出一个将军，你也有十四个将军，你怎么打？对不对？打也打不过人家的，好吧？哦，不打仗也没办法，我们一定要打的，好吧？ 美国无人机被伊朗打个遍，没有错啊，因很简单一件事情，美国无人机都被伊朗都打了下来。那请问他的无人机有他那么那么那么那么强大吗？我们台湾最最重要的事情是在于，我们没有办法有足够的钱跟人去抵御这样子的对不对称的战争。在过去，我们在八二三那个时候，我们台湾的国军还有至少还有五十万人，你要去打可以打，现在只有一半，而且超过二十八度不出操。 你要这个人怎么去打好吗？感谢李万好，感谢您的赞助好，谢谢。中国无人机跟美国拼一下，台湾差太远了。中国无人机这大疆嘛，其实我也想买一台，拍要拍视频比较好拍，好不好？那我们今天感谢各位今天收看啊，我们今天讲到的三件事情，第一个疫情啊，全球疫情在欧美的，请你们同胞你们一定要自己做好防疫，不要以为你现在没事或你的社区一片安和乐利，有时候危机就在就在这个很很细微的地方，一定要去注意。 那第二个就是美国大选，美国大选，老师现在还在讲一次哦，因为下个礼拜今天大概就已经差不多要选了啊，大概大势已定了。那如果没有发生什么事情，老师认为拜登胜选几率到了高达百分之六十七啊，高达百分之六十七。那特朗普胜选几率只有百分之三十三，相对也反过来，他们当然谁败选几率高，当然就这样，除非哦，除非是有什么新的情资可以颠覆掉，这个很难啊，这个非常难，这个是非常难的事情，大部分大概是。 代就是抵定的了，除非真的是一个很爆炸性的，比如说拜登怎么样呢？拜登被录影到去直接跟习近平握手拿到钱这种事情，哎，不然杭特家这就算是他有娈童的问题，他大概也不会影响他老子。因为儿子做的错事，老子要怎么去管？你不要跟我讲儿子做不好，然后那个老子治国有问题啦。会讲这样子话的人，你把你儿子管好看看，你儿子，你儿子真的跟你儿子女儿真的就是完全什么事错都不会做吗？如果你认为你儿子女儿是这样。 你就你就不是一个好父母，因为当你要相信你小孩有缺点的时候，你才是一个好父母。你一直相信你小孩是一个完人的时候，对不起，你活在你自己假象之中。你的子女只是演给你看的，只要是子女，只要是人，你都会有缺点。老师也有缺点，老师缺点也是很大的，对不对？没有说什么事情都是完美的，不要相信自己的子女是完美的，很多事情只是大家不讲。这个是人生，难道你自己？ 你你自己年轻的时候，你一次荒诞不经的事情都没有做过吗？对不对？你没有吗？说这个事情不太可笑了吗？你骗谁？你能够骗谁？不可能。你告你身为一个父亲，你告诉你小孩，老子我从来没看过 A 片，你信吗？对不对？你当个老妈了，我从来没有想过跟别的男生那一次做什么事情吗？不可能。我从来没有犯过嫉妒吗？不可能。都有，这是人性，这是人性。 好吗？你把你把这个小孩的事情怪到父母上面，这是不对的。罪不及妻奴，那妻奴之罪也不能罪到己，这个是一个很正常的事情，好吧？除了风水，这其他事就很难去做。呃，最后来说，台湾不中国会打台湾，前提是台湾自己告诉台湾不不台湾。 哦，其实也不重要。中国会不会打台湾，那是他们的事情啊。说坦白，老师这边也只能评论，中国会不会打台湾，那是中国的事情，不是台湾的事情，也不是你跟我的事情，那是中国政府的事情。他们决定要，他们决定要；他们决定不要，他们也就决定不要。你跟我跟我们现在所有的线上的观众人数，我们都没法左右中国的一个想法，因为这就是这个就是世界，这就是大国跟政治之间，我们百姓永远没有办法做出任何状况。 有些人跟老师讲，台湾的自由民主，老师要珍惜。但是老师身为选民，每一次投票我都有去投。我今天能够拒绝瘦肉精入台吗？我不行。我能够拒绝核色燃料棒运出台湾吗？我不行。我是民人民，我为什么不能做主？没有为什么，因为他们要，他们就做了。没有问过我这个人民，我这个人民不同意，对不起，他们还是照做了，不是吗？能够做出跟我讲民主自由，不是很好笑吗？不民主。 从来没有民主，我们只是四年选出一个独裁者而已，好吧？感谢各位今天的收看啊，那我们今天直播到此结束，明天我们会公出精华版并且上字幕，感谢今天收看，我是陈老师，我们下次见。